Tadi kan ah. waktu dibilangin katanya manajemen manajemen bilangin aduh anak-anak berapa takut ketakutan gak usah takut. Iya terus. Kan udah kita jelasin tadi ini relax nyaman. Relax nyaman. Iya lihat itu empat orang sana mukanya pernah ketakutan. <laughs> Lu juga akan kena gilirannya. Oke. Kinan. Ya. Yakin gak nih? Yakin yakin. Ya yakin ya. Ah. Yakin dulu ya kalau nggak yakin nggak bisa nih. Yakin yakin. Hmm. Karena tingkat relax dari seseorang itu tergantung sama dia sendiri, ya kan? Ah. Yang menentukan tingkat relaxnya adalah lo sendiri ya kan makin lo pasrah makin lo konsentrasi makin lo bisa rileks oke okay. kinan buka telapak tangannya seperti ini udah sekarang bayangkan dulu sebuah titik ada di sini bayangkan ada sebuah titik bayangkan gunakan imajinasi lo kalau bilang udah kelihatan lo bilang udah udah udah baik-baik Cina. Kamu bukan dihipnotis. Sekali lagi, ini bukan hipnotis. Artinya kamu tidak kehilangan kesadaran. Kamu hanya dibuat dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk berbicara. Artinya, kamu tetap bisa tersenyum kalau emang itu lucu, bisa tertawa kalau itu lucu, dan bisa menangis kalau buat kamu itu adalah sedih yang kamu ceritain. Oke, semua sekarang tergantung kamu tingkat rileksnya. Kinar, saya mau tanya sama kamu, siapa di antara super girlies ini yang paling cantik? Laras. Nah? Laras. Laras. Laras. Yang mana? Laras yang mana? Laras. Bukan kamu? Oh, enggak. Oh enggak. <laughs> Dia sadar kamera kalau gitu ya. Oke, okay, sadar gini. diri. Sadar diri. Kalau di antara super girlies siapa yang paling kamu nggak suka? Laras. Hah? Laras laras lagi. <laughs> Laras lagi. Gue lagi. Katanya paling cantik. Iya, gara-gara cantik jadinya sebel. Abisnya banyak yang suka sama dia. Oh. Banyak yang suka sama dia. Fansnya lebih banyak ya? Iya, kemana-mana dipanggil Laras, Laras. Gitu kagak ada yang manggil Kinan, Kinan. <laughs> oh gitu, jadi lo jarang fansnya dibanding dia? Iya, padahal kan kita udah nyanyi, ya nyanyinya paling banyak gitu istilahnya ya. Oh, yang nyanyi di sini paling banyak kamu? Iya, capek banget gitu kan kalau misalkan ada apa-apa. Huh? Tapi tetap aja dia yang eh, panggilnya laras, laras lagi, laras lagi karena hidungnya mancung kali ya. Oh, iya. karena hidungnya mancung. Karena hidung. Iya. Padahal nyanyi paling banyak kamu. Iya. Emang suaranya bagus nah, ya? Suara kamu bagus ya? Kata mama sih bagus. Kata mama. Jadi kalau Laras suaranya bagus ya? Bagus sih, tapi dia kagak bisa teriak. Oh, oh, oh kamu tapi bisa iya. teriak. Iya. Laras jadi nggak bisa teriak. Iya. Suaranya bagusan kamu. Oke, selain Laras, siapa lagi yang kamu sebelin? Mega. Mega. Mega yang mana Mega? Yang hitam. Kamu <laughs> oh, hitam hati-hati, ada yang hitam juga. Oke, iya. Mega yang hitam. Kenapa Mega? Gue hitam juga, Jong. So cantik. Hah? So cantik. So cantik. So ah, ah. cantik. So cantiknya gimana? Gak tau, dia kemana-mana aku ngerasa, ya aku cantik ya, aku cantik ya. Padahal kulitnya hitam coba aja dibandingin sama Papi Uya sama kayaknya. Enggak sih, cuma kan hitaman mega juga kali, nggak Eh, hitam kan eksotis tau. Iya, tapi nya kan gitu so cantik. So cantik. Daripada dia so ganteng. Iya sih. Tapi cantik ya dia? Cantik sih. Cantik. Tapi so cantik cuma hitam. Iya. Kenapa lo nggak suka lagi sama dia tuh? Kayaknya ada sesuatu nih. Followersnya banyak di Twitter. Oh. Paling banyak ya? Ini, ya. Ini judulnya adalah Sirik dari Kaya. Dalam satu grup Sirik Kaya. Oh, follower paling banyak. Iya. Terus uh, yang paling suka ngatur di Super Girlies? Saya. Oh, oh kamu? Iya. Kenapa kamu? Gak tahu gemes aja kalau anak-anak udah pada libur gemes jadinya pengen ngatur-ngatur aja gitu. Pengen ngatur-ngatur aja. Coba yang lain nih kalau uh, Sarah gimana orangnya? Sarah tuh pemalas. Pemalas? Iya kan, aku satu kamar sama dia, aku tuh ah. suka rajin beres-beres tapi diberantakin lagi sama dia kan capek Pak. Pemalas? Iya, padahal aku pulang dari Serang gitu kan capek ya. Udah masuk kamar pengennya istirahat. Ini kamar berantakan banget, baju di mana-mana, jaketnya banyak di luar semuanya. Ya ampun berantakan banget, Pak. Iya, iya, iya. Itu naluri inam lu keluar. Iya. <laughs> bantu. Kalau yang paling suka minjem-minjem barang siapa di sini? Uh, semuanya. Semuanya. Iya. Gua barang kalau di apartemen udah punya satu ya udah punya milik bersama. Oh. kalau duit suka uh, banyak yang pinjem nggak? Kalau duit sih kantong sama jadi penyi, eh, saling pinjam pinjam aja sih gitu. Oh, Kalau satu lagi, atu atu, atu. gimana orangnya? Atu pendiam banget. Hah? Hmm. kalau diajak jalan keluar kagak mau, terus pacaran mulu maunya gitu. Padahal kan kita pengennya hangout bareng gitu malam mingguan bareng, udah tau kan aku jomblo oh, gitu kan, ya jadinya kan kayaknya bareng-bareng. Gak punya pacar? Agak. Gak punya pacar? Enggak. Gak laku dong? Kayaknya sih gitu. Terakhir pacaran kapan? satu bulan yang lalu. Baru bulan, Oh, baru bulan. Tapi yang kemarin juga pacarannya sebentar kok. Oh, sebentar. Iya. Pernah rebutan cowok gak di antara super girlies? Pernah. Terakhir ada yang aku suka tuh papi. Oh, ada yang kamu suka? Iya. Oke, okay. kamu dekat sama cowok terus? Iya. Terusnya gitulah ganteng, cuma aku malu aja nggak mau disebutin namanya papi. Nggak mau disebutin namanya? Kenapa? Sebutin deh. Inisialnya, inisialnya, depannya, depannya. D. Huruf depannya D. Y. Habis D? A. A. Abis A? A. Y. Y. Habis Y. A. A. Abis A? T. T. Dayat. Dayat. Dayat. <laughs> Dayat nama Dibilang bilang juga aku nggak mau sebutin, aku malu. Oh, kamu nggak mau sebutin? Iya. Kamu malu karena karena namanya malu. Iya. Tapi orangnya cakep. Lumayan lah. Oh namanya Lumayan. Dayat, tapi nggak kamu nggak mau nyebutin namanya Dayat ya? Iya. Kaya nggak kaya nggak? Kaya. kaya. Kayanya kayak apa dia? Oke banget deh, pokoknya papinya punya perusahaan terus dianya juga punya usaha kayak gitu deh makanya butuh mau akhirnya jadian gak nih belum kan aku udah ngedeketin tuh habis putus sama yang kemarin sebulan Nah. aku udah deketin dia udah iya. deket-deket sms bbm semuanya tapi tetap aja dianya nggak mau gitu kayak yang bingung gitu terus kalau pergi juga maunya sama bareng-bareng padahal kan gue ngincer dia gitu sama bareng-bareng anak-anak ini iya anak-anak ada yang menentang nggak hubungan lo dengan Dayat deketan deketan lo ada siapa Mega Mega. Mega. Kenapa? tahu dia suka bilang jangan nah, apa sih apa sih dia bilang kemarin nggak baik katanya gitu ah. terus cuma ngincer karena kamunya super girlies gitu-gitu doang teman-teman menduk nggak mendukung Pak Mega doang apa yang lain juga nggak mendukung sama Dayat banyak sih yang lain tapi cuma sekali dua kali ngomongnya tapi kalau Mega sering banget gitu tiap ketahuan aku lagi chatting sama Dayatnya gitu ya terus Mega langsung bilang apaan sih udah nggak usah nggak usah kayak gitu Oke. Okay. Pengen gak kamu jadian sama Dayat? Ya pengen lah orang kaya gitu. Oh. Coba di depan kamu misalnya ada Dayat nih. Ini Dayat nih. Set. Mana Dayat? Coba nyatakan perasaan lu dengan Dayat nih. Coba depan ada Dayat. Set. Bayangin Dayat di Dayat. Lemes kamu kamu kok ganteng banget sih hari ini hari ini doang tuh kemejanya bagus kan eh, bayangin lu bayangin daya tetan lo ya badannya juga bagus benar gendut kan, ya Dayat ya kamu baik-baik aja kan baik mau nggak jadi pacar aku Iya, ngarep iya, iya, dia. Iya, ngarep dia. sih pasti, bro. Ngarep lagi. Kata Daya, Aku harus jawab apa, Kinan? Jawab mau lah, kan gue artis. Iya. Bangga, tapi. Iya. Ya ampun. Oke, terus misalnya ada kata gini, kata Dayat, aduh, gimana ya? Aku nggak suka sama kamu, Kinan. Kalau nggak suka sih, emangnya gue harus terkenal dulu ya? Dia lu kan kurang fans lagi dibanding yang lain. Ya gue bisa kok beli followers kalau lo pengen fans gue banyak. Ah, iya dia bisa beli ya. Aduh, ampun deh. Kalau gue minta lu keluar dari super gelis, gue baru mau malu lo mau nggak? Kata Dayan. Tergantung lo mau ngasih berapa per bulannya ke gue. Iya. Udah sih sosialita iya, iya, aja. Harus matra ya. Terus <laughs> kata Dayat, uh, oke deh gue juga suka sama lu mau gak lo jadi istri gue nah langsung ngamar. uh, tapi lo bilang nyokap dulu bilang nyokap iya oke okay. Dayat mau nyium kamu deh iya malu malu oh, malu malu, iya, gitu malu boleh nggak boleh cium-cium nggak boleh nanti aja Gak coba Didi mau nyium kamu lagi maksa pokoknya mau gue diet yang paling manis Misalnya tiba-tiba di antara personil super gelis ada yang suka sama diet, diet bilang, sorry gue ternyata udah pacaran sama Laras itu misalnya. Jadi kamu udah pacaran sama Laras? Iya. Apa kenapa? yang lo lakukan? Kenapa sama Laras lagi kan udah tau gue benci sama Laras, tapi kenapa lo ngincarin sama Laras? Sini kan gue yang jomblo, kenapa sih harus Laras lagi, Laras lagi, Laras tuh udah punya laki kali. Iya, lakinya tuh gue. Kalau mau sih sama Lara. Lara cantik mancung. Dulu kurang mancung. Apaan mancung hidungnya tapi bempernya nggak ada. Emang kamu ada bempernya juga nah. ya? Emang kamu ada iya, bempernya? Ada iya, iya, bemper. Emang kapan sih yang paling ada bempernya? Sarah. <laughs> ya udah, aku sama Sarah deh kata Dayat. Ngapain sama Sarah? Kenapa? Nanti yang ada cuma di PHP-in. Ah, Apa itu PHP. Iya. Memberi harapan palsu. Oh. oh. Ya udah gini deh. Uh, dengerin lagunya, ya dengerin lagunya akan ada lagu dan lu ikuti seperti dalam lirik lagu ini Kina. Bangun, bangun, bangun. gimana kan di komen kayaknya nih jangan lama di situ deh iya. marah-marah Jempernya bukan Amerika ini. Kayaknya kalau dia lama-lama di situ kayak bahaya deh semuanya. Sudah udah cukup udah cukup. dayat, dayat. Kena dayat nggak? Dayat. Hah? Dayat siapa? Ada temennya anak-anak juga temen kita. Oh. Temannya iya, anak-anak. Bener, suka main bareng. Suka main bareng. Iya. Temennya anak-anak ya? Iya. Sama Dayat ya? Bukan, bukan. Temen kamu tuh. <laughs> Iya kan tapi suka pergi bareng sama kita gitu kan. Bohong ya bohong. nonton aja tahu loh. <laughs> Gak bisa dibohongin. Gini gini. Lo udah di di sini. Hmm. Dan lo tadi gue seneng banget lo termasuk orang yang konsentrasinya tinggi jadi tingkat relaxnya dalam banget. Dalam. <laughs> Dan lo boleh menunjuk satu temen lo untuk duduk di sini. Eh, pulangnya paling bang. perjanjian ya, tapi ya eh, sesuai perjanjian. perjanjian yang kabur nih kayaknya. Mega. Mega. Mega. Iya, Mega. Mega. Lu sih pengen kabur jadi ya, lu jadi menarik perhatian. Iya. <laughs> Duduk sini. Udah biarin aja tadi apaan tuh kesebut sampai kesebut diet tuh kenapa? diapain tuh kan gue. Ayo tem. <laughs> Dan pemirsa, don't go wewe. Don't go -mana. Don't go away. ya. <laughs> Tetap di susu. Suka.